tikrą grotą. Super, super. Bet kokie tie, matome taip gražiai atrodo. Jie gal taip ir būna, žinau, ką žinau, aš niekada iš kitos pusės nemačiau. Nu, bet tas tam mes iš antros pusės niekada ir nematė. Mhm.